Sziasztok, gyerekek! Ma egy úgymond izével fogunk játszani, harcolni fogunk a túllegendás kardinállal, úgyhogy verjük a csalásokat. Meg én tudok pár kódot is, de amikor lől atombombát, akkor meghalunk még halhatatlan szágba is. Jaj, a ноль. De van olyan túlrendes koordinát, törlő u e l e and a r c a Köszönjük, hogy végre leraktad. Itt van gyerekek a túllegendás koordinát. Ja, Jaj, ez földobott, de nem laggol még a effektekkel se. Úgyhogy nagyon jók vagyunk. Várjatok, ezt rohadtól nem ide kellett volna leraknunk. Na, így kellett leraknunk nekünk, meg egy bérlőni. Miért is lőni így gyerekek? Már előbb nem bírt. Itt parkolni gyerekek. Marriage from here. basszátok meg. Láttatok, erről pufáztam nektek, hogy megbírálni. És mi lesz, gyerekek? Nem mentettem. Most mi a faszomat csináljak, gyerekek? Új játék, akkor aztán a gyereket, mert most előre kezdhetjük egész játékot. Na, és akkor ide is, hogy egy kicsit. Mi a geci? Gyerek, ez fel fog háborítani. Miért akkor mi haltam meg? Jaj, ezek gyorsan mentek. Várjatok már, ilyet én is bírok lőni. No, I didn't call to Most elő gyerekek, hogy ki itt a menő. Azt a gyerekek, ezt egy gyorsan lőj. Terminator nuk. Terminator. Hát nem végeztük ki őt kibaszottul erős gyerekek. Őt még soha nem győztük le. De ezt halljátok, hogy milyen jó, hogy gyorsan lő. Remélem igen. Darum auch die 50 Säulen. geht sie belül jetzt? Én még csak most fogom letesztelni, hogy milyen a legendás rocket itt benne.

Itt a balt végig. Mi ez a szar van megint rajtad? Az a natural És ezeket mi nem vetted föl? Ha ezt hallottátok, na ész. Micsoda, a nadrág? Nem hallottam. Szabina. Jaj, öcsém, hogy ez az én izé, nem is tudom mi. Ne, itt el is köszönök a True Legendás a videótól.